nama ya bang ya? Ah, sama alamat asal. Oke. Okay. Masih jauh bang? Paling paling lambat 40 menit eh 50 menit paling lambat. Lumayan. <laughs> Lumayan lah kalau perjalanan nanti tahu sendiri. Ini kan ada petunjuk petunjuknya. Oh ya, apa ya? Ini sebelum kita ke sana kita registrasi dulu buat ya nggak tahu lah buat apa nih. rapi aja sekalian punya saya guys eh mbak ya ini pada mau ke sana juga nih kalau hari minggu rame terus ya ya rame ini, ini pun ada nge-camp dan kan sudah dan ini satu karcisnya dikenakan 5000 nama gua terus belum nah, berapa bang 5000 per orang 5000 ya kasih bang ya yo sama bawa aja ya, ya. oh gitu yo. ya oke sekarang kita lanjut ya ini katanya sekitar masih 30 sampai 40 menit ya Oke, kita lanjutkan lagi tadi untuk kontribusi ya ke masyarakat sini murah hanya 5000 tiketnya tadi mana kartisnya? ada yang sampai hilang ya kita istilahnya sudah numpang lewat di sini itu sangat murah sekali ya guys tapi jalannya loh ini, ini, ini. kalau hujan ini aduh ini kita rombongannya sama nggak tahu dari mana tadi tuh tadi dari mana tulisannya alamatnya nggak lihat ya bang ya uh, ini untung saya supirnya ini supir Medan Teluk Hantu ke kiri iya ke kiri terus aja lurus ini nah ini tonton YouTube-nya ya guys tadi sama rombongan kawan-kawan yang mau kesana juga entah dari mana itu jalannya jalannya kayak hantu guys kata abangnya tadi 40 menit ya iya 40 menit jalan kayak gini <laughs> ini jalan berapa 10 10 tambah dikit bang gak apa-apa ya, <laughs> bener-bener dikit bautnya karena kita ngejar waktu ya masyarakat kanan, sini sih kanan ya ya kanan ini ya ke kanan kanan ya itu ada petunjuknya tanda panah tadi wah ada di sini wow jalannya makin parah guys jalannya makin parah Ini kita nemu masjid nggak untuk sholat nanti nih? Mudah-mudahan ada ya di sana ya. Ada sholat. Nah, ini jalannya. Ini kalau mobil kalau hujan nggak bakal bisa lewat. Ya nggak bro? jalannya tanah cadas terus lubang-lubang itu ini hati-hati nih ban kita licin ini nyungsep kita nanti jangan crash gue doi ini kalian kalau yang suka trip jauh adventure bawa trail tidur ini cocok ya sini ya karena medan jalan ini memang memang ya agak ekstrim sih kalau tempatnya sendiri nanti kita lihat bayar atau tidak kasihnya ya Pulau Wayang katanya tadi ya satunya Pulau Wayang sama Teluk Hantu wow wow wow guys jalannya tuh lihat tuh nah tuh nah bener nggak kesini itu ada panahnya tuh bener wah kalau mobil kayaknya nggak bisa loh sini ya bisa cuman ekstrim ya saya sarankan kawan-kawan yang pengen ngetrip ke sini bawa mobil yang tinggi ya, ton clearingnya yang tinggi. Kira-kira mobil 4x4 lah. sini ekstrim guys ini bener nggak kesini bener ya kalau ngeliat plangnya ya Dựa chơi Hah? Di guys, ini kita udah ada di Teluk Hantu ya. Teluk Hantu, lautnya bersih bener. Ini jamin masih bersih alami. Itu. Itu lautnya katanya sih sebening apa tadi? <laughs> Kalau cewek cantik bisa ngaca ya. Ini benar-benar bersih pantainya. buat kamu-kamu yang pengen mancing tuh di sana ada spot mancing ya Coy, sana coy. sini juga tempatnya bagus untuk uh, ngecamp ya. Uh, apa tuh nenda untuk nenda bagus juga tempatnya ada dan juga masih bersih tempatnya masih bersih masih alami guys jamin kalian gak akan nyesal nih tak kasih nih pohon-pohonnya juga masih rindang nanti aja pulangnya wah seger lihat pantai lautnya bersih pemandangan masih alami masih banyak pohon-pohon Ini kita lagi kelilingin susurin pantainya ya. Kita mau uh, lihat karang itu. Wah, nemu-nemu batu cincin gak nih? Apa nih guys? rumput laut kok kayak apa ya anggur ya anggur laut apa ya woi buat ini coy hiasan ini buat di akuarium wah ini buat bonsai nih <laughs> batu taruh di tas kita buat tas tuh kita ngambil guys ini guys tuh Oh, gede. Ini batu untuk buat hiasan bonsai nih. Bagus ini. Sini juga ada karang-karang mati untuk buat akuarium bagus ini. Buat akuarium bagus ini. Nih. Buat bonsai kelapa, buat tatakan bawahnya bagus. Wah. Ini airnya bener-bener bening ini uh jamin kalian gak akan nyesel datang ke Teluk Hantu ini airnya bener-bener masih alami masih bersih wow Wow, wow, wow. Ini sih keren, guys. Ini kita lihat di situ ada karangnya. Itu kalau mau spot foto itu bagus di situ. Karena juga ombaknya tidak terlalu besar. E, sepertinya ini bukan laut lepas ya. Ini teluk. Uh, tajam karangnya. Tuh, kalian lihat dari sini view-nya benar-benar indah sekali untuk spot foto untuk prawet eh, apalagi ya pokoknya ini nggak nyesel kalian di sini. walaupun jalannya jelek jalannya jauh insya Allah akan terobati nyesel nggak ke sini? nyesel nggak nggak meskipun jalannya jauh jelek tapi terbayar ya ini kita dari Tanggamus ini kawan kita ya aduh insya Allah sifat ciptaan Allah itu memang luar biasa ini harus kita nikmati nih nah. oh ternyata itu ada jalan ya jalan guys wah saya nemu apa ini ini parfum ini ada yang habis semprot-semprot ini ngambil guys batu karangnya guys yang bagus guys gah kumpulin gah yang unik-unik gah Masya Allah ini benar-benar kalau kalian mau buat akuarium di sini benar-benar banyak karang-karang yang sudah mati. Ini bisa dijadikan untuk uh, nanti mau pulangnya kita kesini lagi ya buat tas ya. Kita mau bawa-bawa batu ini. Ini nanti mau buat uh, ini ah taruh aja lah di situ nanti kita kesini ini dikumpulin apa gimana ya kayaknya emang kayaknya dikumpulin apa ini ya Wah, ada tas. sih keren. Keren keren keren jamin gue keren nih. Keren banget. Keren banget nih Joy. Oh ada ada villa ya? Kayaknya itu ada pila itu. Oh iya. Wah, ada anjing. Ada anjing, guys. Balik, balik. Gue takut anjing. <laughs> ada anjing. Yang punya pila itu kali. Ini kita mau foto-foto dulu ya.